Thank ừ. you. सुना सुना ए राजा हम के देवघर घुमा अरे बतावा हो तोहर बात सुने लागी रुकल बानी सुनावा Robot. खून कोई दो हे भोला जी को खून कोई दो भगवान की साई भोले खून भांगना पिसाई भले खून कोई दो आई बोले खून कोई दो सब गोटा कावर मरले बाबूटी त तो बढ़ल बापावर केहू ना करी हमनी से रंगदारी मिली जुली सभे लगावे जय कारी धारी जल समारी के बम हारी के बोल बम जय शिव धारी जल समारी के बम हारी के बोल बम जय शिव धहिले बा कान्हावा पर सब गोटा कांवर मरले बा भूटी त बढ़ल बा पावर केहू ना करी हमनी से रंगा धरारी मिली जुली सबे लगाओ जयकारी धारी जल सोमारी के बम मोतिहारी के बोल बम जय शिव धारी जल सोमारी के बम मोतिहारी के बोल बम जय शिव

देखे वाला अजब के सीन बाटे हो धारी जल सोमारी के बम मोतिहारी के बोल बम जय शिव धारी जल सोमारी के बम मोतिहारी के बोल बम जय शिव भइले बकनवा प सब गोटा कावर मरले बा भुट्टी त तो बढ़ल बा पावर केहू ना करी हमनी से रंगदारी मिली जुली सबे लगाओ जाए कारी धारी जल सोमारी के बम मोती हारी के बोल बम जय शिव धारी जल सोमारी के बम मोती हारी के बोल बम जय शिव

बिहारी जो सोमारी के बम मोती हारी के बोल बम जय सिंह बड़ा धारी जो सोमारी के बम मोती हारी के बोल बम जय सिंह धोइले बा कान्हावा पर सब गोटा कावर मरले बा बूटी त बढ़ल बा पावर कहूँ ना करी हमनी से रंगदारी मिली जुली सभे लगाओ जयकारी हरी जल सोमारी का बम मोतिहारी का बोल बम जय शिव हरी जल सोमारी का बम मोतिहारी के बोल बम जय शिव बसल बर घर में पानी तोनी बंदे को दिन यानी घुसल बर घर में पानी होला से सुनो ये भोला दुख होला हमार हो जाके बाजार से लाइए भोला कदी न पली के ओहार हो कदी न पली के सुनी रउआ से विनती करिले रउआ यही रहनिया से डरिले डरिले कि में बा गौरा रानी नी भोला हमर परसानी तनी बंदी कदी नयानी घुसल ठौना बर घर में पानी तनी बंदी कदी नयानी घुसल ठौना बरधर में पानी घुसल ठौना बरधर में पानी

हम छूटल पलानी में रहिले ये ढेर दिन से गजन सहिले रतिकांत पर मीछा बेचानी तो करे के बोलाली भोले दान तनी बंदी कदी नयानी घुसल ठौना बर घर में पानी तनी बंदी कदी नयानी घुसल ठौना बर घर में पानी सुनी सुनिए भोला दानी तुए घर के रंग ओरियानी तनी बंदी कदी नयानी घुसल ठौना बर घर में पानी तनी बन्दी कदी नयानी घुसर चाउना बर घरमे पानी